大家好，欢迎收看《甜宝宝两性时间》哦。大家都说男生呢是从火星来的哦，而女生呢是从水星来的哦，根本就无法沟通哦。答案其实呢没有那么复杂，只是呢说话的方式跟理解的方式不同而已哦。只要您定好策略呢，你也一样可以顺顺利利的赢得芳心哦。 今天甜宝宝呢在这里分享七招让你追女仔的攻略，让害羞的你呢也能得心应手追到你倾慕已久的对象哦。策略一，在他面前永远要保持稳重可靠的形象哦，因为雌性呢天生就有基本的本能，要找对象呢绝对要可靠哦，又能保护自己，并且呢诚恳忠贞哦。这几个元素呢，男生们要切记哦，在你喜欢的女生的面前呢，一定要沉得住气哦，要表现出这样。 的感觉哦，要让他觉得在你身边呢，就是有这样的安全感，那你就会得到第一眼的好印象哦，这很重要哦。战略二，尽量保持亲切的笑容，千万不要一张臭脸哦，或者一张很严肃的脸哦，因为一张很严肃的脸呢，或者臭臭的一张脸，一点不开心的样子，很容易就会把对方推到远处哦，人家会直接的感觉到你这个人不好相处哦，自然就不会留下好印象喽。所以要让自己保留机会哦，反而更要让他感觉你。 很亲切，但是切记话不要太多哟，一定要切记哦。因为当你还没有攻下城池之前呢，千万不要露馅哦。因为有哪个女生呢会喜欢聒噪的男人呢？而且呢，很有可能你讲不到重点。 还有可能你讲的都是一些男生的话题哦，尤其呢，因为他是你喜欢的对象，所以说呢，你有可能太紧张，又试图想要跟他讲一些共同的话题，但是又讲不到重点。这些呢，都是跟男生讲会聊不完的话题，你会觉得说，哎，跟男生聊都没有问题哦，可是呢？ 跟女生聊，你就完蛋喽，因为你讲的这些话题呢，对她来讲，她一点都不感兴趣哦，而且会觉得很无聊哦，而且呢，她听了也一头雾水哦。那这样一来，你们是离她更远了呢？可能呢，她就直接把你当做普通朋友喽，或者呢，把你当做好姐妹哦。这样一来呢，你们就很难产生火花的情愫喽，也会让她对你一点兴趣都没有喽，因为呢，她就会直接看到跟你无法相容的兴趣哦，这些无法相容的地方呢，就很难呢产生。 火花哦，因为男生的喜好跟女生的喜好是不同的哦，不要用男生的喜好呢跟女生谈哦。那些跟男生谈的话题呢，留着跟男生谈就好了，因为女生呢根本就不热衷这种话题哦。所以呢，千万不要让他觉得有无聊的话题产生哦，不要让你第一次开口就让他觉得你超无聊的，那你就输掉一半喽。攻略三，多多注意他的发型啊、皮包啊、配件啊、衣着啦、鞋子啊，尤其那些小配件就是他最喜欢的东西哦，投其所。 所好最好呢，回家做个功课，了解一下他的皮包是哪一款呢，哪一个厂牌啊，然后呢，是不是经典款呢，或者是哪一年出的限量版呢？这些呢，他会马上噔噔，觉得你很棒哦，你了解他哦，你很懂我哟。而且呢，这样子一来，你就有跟他共同的话题喽，也就离他更进一步喽。攻略四，偶尔呢，不定时的夸赞他，譬如你很有眼光啊，很有自己的风格啊，很有个人的品味啊。 诸如此类的等等，然后呢，抓住要害，好好的跟他聊他喜欢的话题哦。但是呢，夸赞呢也不能太夸张哦，点到为止也不能太浮夸哦，不然呢，他会觉得你只是甜言蜜语哄他，他反而会觉得你轻浮哦。所以要拿捏的刚刚好哦。然后呢，找出他个人最得意的地方哦，并且呢，加强的赞许与支持他的选择，跟他讨论他最有兴趣的话题哦。这样一来呢。 他便会觉得跟你在一起呢，有得到认同哦，有共同的话题呢，以后呢，他有什么想法，反而呢，他就会主动找你聊哦，因为他想要找一个懂自己的人分享哦，他就会觉得呢，跟你讲话呢很顺心哦，这样呢，你就成功一半了。策略五，仔细的呢观察他的情绪哦，若他今天心情不好呢，千万尽量避免出现在他面前哦，不然倒霉的会是你哦。 当然，未来呢？如果她已经是你女朋友的时候呢，你一定要好好的在她身边陪伴着她。 并且呢，更要好好的安慰着他哟。至于如何安慰呢，在我们下下集的影片中会再跟大家分享破析哦。那战略六，你一定呢要好好的把握节日，好好的表现一下哦。尤其是他的生日哦，是你表现的最佳时机哦，千万千万不要错过哦，因为错过了又要等一年哦。你要等一年后再表白，我都替你急了哦。在他生日的时候呢，你可以特别为他定制一个特制的蛋糕哦，是属于他个人。 的蛋糕哦，而不是随便买的哦，是要有特色或者呢有写上他的名字的蛋糕哦，或者呢有画他的图像的蛋糕哦，或者呢里面有摆一些他喜欢的花朵。哦。总之呢，这个蛋糕一定要特制的哦，因为呢蛋糕可能已经有很多人买给他了哦，但是呢特制的蛋糕只有你才订做了这个蛋糕哦，所以呢在众多的蛋糕里面呢，你。 是最脱颖而出的哦，也是最特别的蛋糕哦。你想想看，任何的蛋糕吃完了就忘记了，谁会记得呢？但特制的蛋糕就不一样喽，因为特制的蛋糕是属于他自己的蛋糕哦。就算吃完了，他永远都会记得哦，不会忘记的哦。如果你没有别的想法或礼物要送呢，那你记得一定要特制的蛋糕哦，因为定做的蛋糕呢，才能够帮你虏获芳心哦，它才会。 永生难忘哦，尤其是特制的蛋糕，代表你的心意哦。所以呢，必须在这个时候把握机会，攻城略地，虏获芳心哦。攻略七，注意他周遭的环境，尤其是当他受到哪怕一点点小小的委屈，或者一点点小小的攻击的时候呢，或者同事之间正在嘲笑他的时候呢，只要有一点点的危机意识，你必须要马上跳出来，勇敢的为他解围哦。此时的你在他的眼中呢？ 就是个大英雄哦，他将整颗心呢为你倾倒哦，这一招呢最为奏效哦。以上这七招呢，希望所有正在努力而不得其门而入、取得芳心的男生呢，能够成功的呢虏获芳心哦，赢得美人归哦，男生们加油吧！ 下一期呢，我们将跟大家分享男性与女性如何呢享受幸福交流哦。感谢大家今天收看我的节目，如果喜欢我的节目的话，记得帮我点赞哦，并且别忘了帮我按下旁边的小铃铛哦。